of come on, comme un bonbon. Maman, maman, bonbon. The LTM back again. Check that on the beat. Oh Lord, have mercy. I am by LT. Smile, color, for fame. bébé t'inquiète, fais fumer mettre d'accord Je t'aurai comme ça, oh ah oh Coucou, t'inquiète pas, oh Je t'aurai comme ça, oh Sois tranquille, oh Coucou, t'inquiète pas, oh ah ouais, yeah. Tu es sauf comme un bonbon mes tu t'agites Pourquoi tu paniques Tu ignores tous mes messages, tu crois être plus sage que moi en or. Facebook, Instagram, tu aimes ma follow. Nega, la cuisine me Elle est pas mon bonbon, elle est tellement guano. Oh, oh. Tu cours, tu vas de gauche à droite. Mais moi je suis là, je bouge pas. La vie sera pas rose là où tu vas. Vas-y, c'est là-bas n'est pas bonbon. Colisée oh, oh. Yeah, yeah. yeah,